Дали знаете газдите Австралија, Швајцарија, Германија што работиме? Дали вие знаете како не плаќат? Од тие 150 евра платата што ми и исхрана, и патни, и други трошкови што треба. Се од тоа. Толку вкупно. Што останат, <laughs> колку глеса да, како венчанка што взимат исхрана, по 2,5, ги 500 денари имам превоз, 2,5, 3, е од тие 9000. 3006 на мене. А колку, на колку време е вашиот тековен договор? Па мисля на три месеци. А, многу се работи, многу, како да кажем, од надлежните викање, неиздржливо е, не може да се издржи така, што паузи треба да има, а нема. Не смееш да станеш. И... Така. Немаше да се маш ми сега е директор. Сите думат работниците не бе. Секој сака дума. Ко сме си сите таму купно? Кај директор ојде само, директор кај сада. Само што што продумај, на дума готово не смееш. Вика ти оди си готово, утре друга ќе најде. И тоа работниците не смеат да се побунат, сега треба. А таква е кај нас криза. Па има, да, да до се работи, да се работи и да знаат што ни плаќат газите на нас. Да се знае да се работи, работникот сака да работи, али сака и да земе.